Badúsított kézzel. Csak az egy helyen betalálni, hogy ahol ez, ez egy malomhoz a malom a szalta felé fordul, és nem lehetett megtisztítani a mozdot, hogy másik házban forgassa ugye elé felé. Megfogták a vezérlést, megfordították rajta, tehát ennek megfordították.